выезжаем, наверное, знаешь откуда? На Байдукова. С Байдукова сразу на Индонезийскую. ловушка опять. Спасибо, понятно. Прибыли к месту вызова, ушли в разведку. 13-19. Короче, тут бабушка Плюшкин живет. Сейчас я покажу, что она там накопила, какое богатство. Постоянно дергают сюда, короче, на этот. Соседи что ли вызывают. порталы. Не дай бог такое загорится, это тушить придется очень долго. Não, não, não,